我来，你请客的话，不要拍照。好，认真听我讲一下好不好？这个三分之一系统没有问题吗？没有，没有。没有。这为什么用八米里？你人就不用在那边顾，不会跑进去。也吃不进去。哎，三分之一拖拉上来。 拖拉伤换上来，或是担架，嗯，然后转，还有另外一条副绳要做确保，担架确保，半扣确保，还有那个十万。 搬家去。一个拖拉，一这边确保有没有问题？嗯。一边确保一边拖拉。确保用半扣确保一下。对。 就是不要了，降器也可以吧？的。他说等下转换的时候再注意一个方向要要注意。好，我们现在三万上升。 上升，上升。 <coughs> 因为它没有，因为它是有一点自己走上来哈，所以这条没有完全受到力量。那，那这里哦，给它裂破了。好，如果它有真正有受到力量的话，它这个结就会被推动。好，这个应该没有问题哈，分之一系统上升。好。 好，到一半，转下降。发现这东西中间东西有卡住。嗯。转下降。它是双向的。双向的吧？那边有拉一下。是啊，然后这边有。转下降以后，这个要先 lock 住。lock。lock。什么 lock？再绕再绕一圈上来。 然后放后错拉，啊，拉可以后，还把这个解开，这个系统解开，嗯，好没？你受力，你要受力，慢慢受力，你要慢慢受力哦，我要我要拉上来，不要拉，热我晃啊，我拉起来之后，普鲁士绳解松，然后再慢慢慢慢让它下去，让它力量变到确保绳受力，换哦换力，受力受力绳换转换。 确保承受力，然后这个拆掉换成八字环下降器，不是？这边就先不要动它，这样换确保等于说本来是主绳，现在换换确保。 那换到换到这边确保。嗯。嗯。这边没下降。一样，它这个收好也要拉个住，这才放掉。好。哦。这边还没落。还没，这还没放。有没有跟去年出街上升下降一样？上过。可是它下降干嘛不是要意大利半扣下降，就好。一定要多一条线。用这一条下降。拉那条线去跑。对吧？ 就是要多一个确保，要要要。哦。在常要多一个确保。去年应该是用左边的。确保完成。好。不要偷着还加了。这块还是没然后解除解除那个。哦，好。然后下放。这样有没有问题？ 很简单，对不对？先下放，先同从下放，放这边下放。啊，如果很熟了，等一下还有进阶版，下放变上升，可有啊，意大利半扣的那克是怎么绑的？那克啊，意大利半扣的那克是怎么？